mengerti perjalanan hidup yang kini kau lalui. Ku berharap meski berat kau tak merasa sendiri. Kau telah berjuang menaklukkan hari-harimu yang tak mudah. Ku menemanimu Membasuh lelahmu Izinkan ku bahagia Aku di sini Walau letih coba lagi jangan berhenti Ku berharap meski berat kata tak merasa sendiri Kau telah berjuang menaklukkan hari-harimu yang tak indah biar ku menemanimu membasuh lelahmu izinkan ku bahagia Allah. Allah. Izinkan ku messenger. hingga kau bahagia.